ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ବହୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିବ୍ରତାରେ ଶିଶୁମାନେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଗୁରୁମା ଗୁରୁଜୀମାନେ ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ପାଳିତ କରିଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ରହି ଗାଁ ସବୁ ପରିକ୍ରମା କରି ନାଲି ପତାକା ହାତରେ ଧରି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ବୋଲି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବେଲପଡ଼ାରୁ ସୁଦାମ ବୁଡ଼େକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍କଳ ଖବର